И у нас в микрофон кричать проще. Кстати, обратите внимание, очень много всевозможных телекамер. Но по телевизору нас не покажут. Не обольщайтесь. Покажут официальные желтые профсоюзы, возглавляемые партией люди, выходящие на Дворцовую площадь. От этой партии сегодня главы муниципалитетов, которые могут набрасываться с кулаками на посетителей. Кто этого еще не видел, наберите в интернете фамилию Соболенко, глава Соловского района из Белогова, перекрест.